Всем привет, друзья, с вами я, Данил. Особенно, когда я снимаю видео, мне очень бывает скучно. Ну, об этом видео я не знаю. Ну, когда я родился. По поводу, когда я родился, это уже было... Чё? Где смотришь? Где смотришь? Ты посмотри, я тебе все расскажу поставим, тогда смотри. Ой, слушай. Когда я родился, а это 2007 году, и вас еще декабря. Их уже знали. Ну да, Ну потому что когда я родился, я был очень злой. А вы хотите тоже узнать? Но я не хочу. Если кто-то родится и посмотрит это видео, то он таким же станет и будет набить кровать. Да кого ты вообще волнует? Ну короче. Чё? Ну, когда я родился, это было очень как бы сказать. Ну и пока что родился я отведу. Я подумала, но ну вы подождите. Если вы подумаете, я тоже подумал 8 лет назад. Ну мне как бы 7. Так что, fuck you! Fuck you! Не по концерт. Я люблю кровать. Да, да, да, да! Дзынь, зынь, зынь, зынь, зынь, зынь. А, а, ну, по поводу вид, что я родился, я был очень злой. Да, я люблю кровать, как я Ой, нужно поменьше сделать. Готово! Ну, по поводу, за что я родился, был, да, очень тупой. Я хотел... Я ничего не хотел! Ладно, тогда подписывайся, ставь лайки, комментируй, а также все ссылки в описании социальных, социальных сеть, там, ВК, ну там, ну, больше все. Все, все, все, все, все. Ну, по поводу... По поводу это я... Ну, ладно, короче, все, пока.